C'est une azon gauchen de ce plach yaoun a gen eus kolet imam. C'est un plach sen eus kolet imam a isa zo di metten drou. A gen eus si te a choya. An an eus tri laget, daou barok i dut an badran wifen, ne ne neus peo a laget, daou barok daou badran wifen, an en dea neus pem laget, daou barok a tri badran wifen. An plach yaoun se hi rengwe tout l'arba bangia. Hi na rabuit, hi na ra ti, na ver tun trao, rabuit da lon, euh, tout un trao zo, zo doba, a e hant e a c'hoire zed ra nitra kikin euh, sil ba milau anem, me he zo miaid vil a mission he, a lesvam zo mission do iti he, deus un An na mouzet. Hag euh, Ben ne si labo et euh, tout de smith en ne si gwat tout de lava, nabade e er reng mont da ziul zaout pe perk. Ha gen ni reng he obae. Me hinus neus feu he grous hag en geozen gwen. Hag e ben ya he pe perk, geozen na ziul zaout, a veu e he grous na ni o Ha pad nam zase, vech, he zans karchouriket, ar c'hoc'hiket gant dei, bro ar a bro ar moar, ben ya fad an a leu hir afar. Bro ar a bro ar moar, ben ya a leu hir afar. Hag eh, e, vayon ade bet eo hit an a bro ar a bro ar ma bemet. Hag e lab a zo gwaet matre, zao zo dualet matre, hag e, an zo niot matre. Set o, kwerezet zo jales, hele a me pesamot, a hi Pesa modre e hi kapik a tout laba a goze mont da zioul zaout uh, niong loan a ma hi a braoc a bemet. Set on devez, oa nous, ver oa ket an e peba engel viket laba da do. hag e oa he tibi tibe kwan, hag e ver ne nao tri laget he lea ben a c'hoaz la hi me yei ba uen, ba kishen perg, a me welo pe an imbasef ban perg Me en gioz an oa badi an dol hino kle tout a hiwe da i... deuel n A hino lad an plarioun. Pe da rog az rog danfel garouri ket zijonj e ket daler la get kouch. Daou laget tri la get Setu hat an ous, vir neno tri la get oet bewin hag en plach oet bempeak da ziul zaout. Me rog danfel garouri ket hino lad la get kouch daou laget tri laget kouch a mon azan sel gar c'horiket. Hen o kran da i euh, beljus, euh, jansen euh, a bro ar bro ar mor ben ni a fet angia le hirafa. Set o beoet de nous, de ver d'angia, de tondu a de ver d'angia an en o ihoerez et roulgeti, pe an imbasef mam peak. A nous on ket la ver ne no tri lag et nous on ket pe an imbassif mam la hi mezo kous ke bauen muskigwel e tradestubet. Set ou ben eur c'hoen eno peo a lag, hom ken dal droch e hin eno tri lag, ben a c'hoaz men a yeik ben peak. Ha me wel o pe an imba ben peak. Me vel jus, euh, gioz eno klet tout, hag euh, hin o da vech, ben a c'hoaz, rog dans el gachou riket, dijonj ket da laget kouch, daou laget kouch, tri laget kouch, peo a laget kouch. U het an ouz bo e vir ben perg, hin o laget kouch, daou laget kouch, tri laget kouch, peo a laget kouch, a mon a zansel gar ouriket. Beo a deun a baden de tou nud n'en gier, les vom hag e et roul gilekde, ne no peo a laget, pe an imbasef ben perg. Ben n'ouz o ket le hi pe an imbasef ben perg, peus gant ket be win. Setu benen en o pem laget et ben ben a choaz le himen a yei bawen a mewe lo pe an imbasef ben perak sa ben fin. Setu en gioz an andro dro da ben a choaz. Rok dans sel gare oche e ket zijon ket le a laget kouch, da laget kouch, tri laget kouch, pe a laget kouch, pem laget kouch. Ha ta nous, be oe hi ben perak, rok dan sel gare oche ket en o laget kouch, daou laget kouch, tri laget kouch, peo a laget kouch, a mon azan sel gar A o no kan e dei, broar a broar moar, pe niaf a dengia, le hirafa. Set o beodeun a bade nous, oa deut o nud dengia, les vamm am yeit roul gen a-eo pem laget, me pi an imbasif am peak. Oh, nous on ket, le hi, e ki e nitra destu, le hi, ki gwell nitra, me ben a roas, me gaf mont da zioul zaout. Ha, l'er lezan, puis e da zioul zaout. Gen a drôl, peug a imiaid re nitrat stu jams, ne. E, me le a vam, ma yit ma mpeag, la hi fur en zioul zaout a nio d'n loan. ya, la ver den o pem lag ad mere Setu hat an ous, plarion, moa chom a bengir, ked wala ba doadei, hag e, ver den o pem lag oa yit ma mpeag. me veuri e grous, no ket niout gloant tam da stu ben Hag en gioz un gwell, no ket diwalet zaout, ne. Ha ah, eo e tout de laez, ben pek eo gwinis hai, a kerc pe tout, set oa be reuz vras, hag e trous oa bet. Hag e be oa e da zansel ga chouchik, et no kan e dei, vil a vil moar benia fadengi e fle e rafa. Vil a ra vil moar benia fadengi e fle e rafa. Set o beo e deud verd an gian en o pem laget les vam roulget i e, malichet lip o himi pe an im basif ben peag ben e fin le A verd en o pem laget no le adai tout. No le adai le giozen na zio alet zaout. Da veu hi rous na ni aot gloran. Fet jus in o kelea na ipeg a hin o la c'hoorik en i bekan da dae jansan vrao me. No ke bet den plujad a sanai. Setu, les vam laget ben a c'hoaz la voulet veur e grouz. Me geozen oa ben di an do, len geozen o klei tout a heo e dalead e da a vir, ben a c'hoaz la voulet veur e grouz. Set o vir da c'hil, mont da eo e li beur e grouz, la ge diva an drou da c'hoop da veur e grouz, a la dae ben a c'hoaz, ma beurik vi voulet. Hag e veurik e la dae na ket, nachri ket la me ben a c'hoaz, ben vang ben vang let, fi rulo droit da vare ma buelo den. Ha me dan bea la veur e rous, dan a la amplaria un dan a... Ha, me la veur e kfuelo, la hi fuelo. Goul droit da vare ma buelo den. Set u hant an ous, oa led veur e rous, hag ver na goulet ka lesvam droit da vare e buelo e beur e rous. Set u na oa akorda da dei. Set u oa hi pe ben stea e vare e buelo e beur e rous. hag e eh, kenar imon gwel vout uh, rumbout ou euh, aou a Me gish, oui kenar il avi bena a bez an deus vout zo ikuit e gan, gan doua. Set oa di de ben da, da Hag e eh, pelach pe ben stea pot mpod, mpod yaoun, i e pour ben o hoi gazik. Hag e ben hongwel et vout sa mont pe ben doua, an mont uh, dontron destu deus gaz e gazik a mont ke ma vouz. Me no an gwellet vouz ken braoz, eh, ken fint Eh. Eh o la mer en kaout euh, ne blach zo mwen ne lag i, e, i e sroad ba, ba vouz, eh, set o ar an pengdro o e gaz eg mant pe ben stea. A ge a ah, an an ken plach a oa plach yaoun a oa atou i, i wech e, e boelo i beu e grouz. Zet ua an an gwellet an an hi vouz sal, Boutou ye matri dei C'est tu ne ne sais pas si de nabades euh, sams nimbli je ne sais a be de nabades nous la dei benarois metio da roul euh, ou toan ga ou tat da roul han dazimi pia a be de hidangi a ver Bel jus o hi konten na tuna, set o e hi da stu da, da la, la no hi ket rumbout ou babuelo i, e, i e be hi e rous, la ben a c'est be betet un po yaoun da koul naï da zimi, ben e les vam ma li chid li po hi hi mon a mboutou, hag la mm, an deus ma miait na zimi ou da mpout se, peogu hag eet ket an en da zimi, n'a ken vil oa setu ratemir en o tri laget. Oa hezet lak e srek dei ba an boutou se, ye ket am du stu Ne neil, ne nao peor laget, pas manier. Setu bene vamm lea, da boudo an an leng, setu he mon lak trohe bezei di srek, da ne nao pem laget. Seto bene, un trek webt ba, ba boutou se. Setu, het an ouz, po a pot ba kia, podiaun bekeer. Oa ver ne no pem laget, ben ben o him boutou boutou boutou ba isrek, hag em ouchou e oa leke daio e fin, hag e lezvam la da daniaun se, amet ma hi la han, la hi, nei o deu da glask, a han pres a han destu da gema nei, peke a han oe la o hi boutou euh, ba isrek. Me gioz an euh, gioz an gwen euh, droudon. Droud, droud, an gioz en leadon, ne vilet zo fan ne vraut zo bandol, peug an plariaoun oa bet kaout bandol, ba palar veleket hag euh, bleut hag a e ba atouna, mel peus tol. Hag e euh, a les vam ren tol boutz da gioz en vein, euh, pod la me piel, hi piel, hi. An utrot stul a les vam. Me gioz un te un dro, hi le adon, me ne vilet zo fan ne vraut zo bandol, Piel eo hil en pod, piel eo hil, ni tra le alezo, ma n'tol bout son roub ar euh, a giozen. Men giozen te un roud, ya. An e vilet zo fon genit, an e vraud zo mandol. Set o ben fin, oa dehan euh, ben da gompran a monten mouchewa deus euh, pen ver, ben oa gwell la oa han fon da geman an o pem lag et sport e lip oa han. Set un eo oa han da huil da zik an dol, a ne son ket, ne oa han gwell en devs rouk. setu friko vras zo bet, hag e zo ar met e kort un gorsen se doar e ba me zo pet, me be da vant ba friko se, setu beo a digwet n devs friko, oan ba ngujen, hag e oan bern euh, trao an dol, tout trao prepad vi, vi fes, hag e vaous oa ngigineas oa oa oa bouet roas, a ben drout e hi fenn deus noalet gam bez, ma lipezoz. Ha he la deñ, Filip la he deñ. Ha nan me la deñ ranket, ranket, me douch on etrat stu bet. Setu, me rote tamik, ben dro un dro hi fenn deus noalet, me le danvin de zozel, ma do an treu. Ha he la deñ dro dia, Filip la he, Filip. Ha nan, nan, nan, ranket, ranket. Me, me mon asel mat do eti. Ha ne meus gwelet la o hi laget, padrao hi fenn.